antaran nama di tapi kota bukit tinggi di jorang awa awa biru go elo di विज्ञपन अपोगुनो सगुदंग पीति अरे नन रमी चची नंती बो tinggi udara ừ, dingin lalangang hari di hari sanjo Kolai ba santun ni ba'a Yo anak yatim Nak tarang jalan Hoi kasarukun didaki janja Ayan pe Satu raba raminya balai Bukit tinggi pasanyo dua Anan merusul Allah separo tak pakai, Baka akhirai, ay eh, balun ado Abu Kitty pakai jam gadang Atau nyobari bari bagonjong Baik tujuan sampai kini Kodinan rami anak aabica Katonan usa ta dorong-dorong iyonan bangsa payboti जकोला पिपी पियाङ्गा Bulia padi na sampai masa Rambone padi oi kadia pandai pandai anak abah tenggang tali jodun sana jagolah hati bawali.